Ah punaise ce bazar hein. T'as regardé, ah, ah, Il ah, y en a partout. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Ou alors comme vous voyez là, ce temps-ci je ne poste pas vraiment de vidéos parce que ben, euh, je suis en, en plein rangement dans l'atelier, Voilà, il y, a- il y a- il y a du bois partout, c'est vraiment... C'est le gros bazar. Euh, J'avais vraiment besoin de faire ça parce que bon, je commençais à avoir du mal un petit peu à, à m'y retrouver. Donc, et puis bon, c'est c'est nécessaire quoi. Un atelier, il faut au moins le tenir un minimum. hein. Alors, je sais bien qu'un atelier en bazar, c'est un atelier qui vit, mais, euh, mais bon, là, là c'était vraiment, c'était vraiment trop vivant. Au petit café. Mm. Donc voilà, en plus j'avais un petit projet en tête. Euh, je sais pas si tu te souviens, ici là j'avais tout mon tas de bois qui était entreposé à la verticale. Et euh, j'ai un petit souci en fait, c'est que là je vais, te montrer une partie de l'atelier que tu connais pas forcément. Là j'ai un espèce de bureau en fait, euh, comme tu peux voir, enfin euh, ce qu'il en reste en tout cas des bureaux. J'ai la cabine à peinture qui est ici, des étagères pour entreposer avec mon fameux poêle à bois, euh, quelques quelques barils euh, remplis de copeaux, voilà, pour allumer le feu que je garde un peu. Euh, comme on n'a pas eu d'hiver pratiquement, du coup les barils sont encore pleins, je sais pas trop ce que je vais faire à tous ces copeaux. J'ai un petit souci, c'est que dans la partie atelier ici, malgré les systèmes d'aspiration que je peux avoir, eh bien je fais trop de poussière encore. Donc forcément ça va dans cette partie là de l'atelier. Et tu vois hein, le bureau euh, c'est pas possible pour les ordinateurs, tout ça c'est... Il euh, y a tout qui prend cher là. Donc euh, je vais être obligé de construire une... une cloison ici avec donc je, sais pas trop comment je vais faire ça encore peut-être une porte coulissante j'aimerais bien en tout cas faire un truc assez transparent pour que la lumière puisse passer donc peut-être faire un cadre en bois et des chevrons, je, je sais pas. Ça fera l'objet de toute façon d'une émission, forcément. Et donc je suis en train de faire le vide un petit peu euh, de cet espace. Donc je vais virer euh, les barils de cadavre, je vais continuer à faire un petit peu de ménage, je vais marquer le sol pour voir euh, où est-ce que je vais faire mon cadre. Et je vais essayer d'entreposer aussi mon bois à, à l'horizontale cette fois au lieu de le voir à la verticale. Donc j'ai commencé aussi à marquer mes essences de bois à des codes couleurs. Donc chaque essence de bois a sa couleur. Du vert pour le frêne. Voilà, j'ai du frêne partout ici. C'est un bois que j'utilise énormément hein, pour faire mes guitares. Euh, l'érable qui est en rouge. Voilà, et le noyer par exemple aussi qui est en bleu. Je vais essayer donc de parquer mes planches de bois euh, comme on peut trouver à l'acier dans une série euh, ou, ailleurs quoi. Et déjà ça sera un petit peu plus propre, j'y verrai un petit peu plus clair. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont bientôt ressortir. Dès que j'ai fini de dépêtrer de tout ce bazar, En plus j'ai deux épisodes de compos qui sont en cours là, j'ai deux projets qui sont que je réalise pratiquement au même endroit et au même moment. C'est-à-dire ah que dès qu'il y en a un qui sèche ou que je dois attendre un petit peu, j'attaque sur l'autre. Donc euh, voilà, je reste actif malgré tout. Euh, c'était une petite vidéo vraiment pour vous faire un petit coucou, pour euh, vous montrer que je suis toujours vivant, que je suis toujours là. Et voilà, donc je vous retrouve pour le prochain épisode de la scène des copos. Salut